Dropbox to mój ulubiony sposób robienia kopii zapasowych, czyli Dropbox to komputerowa chmura, gdzie ląduje to, nad czym pracuję. Jeśli większość owoców Twojej pracy ma postać plików komputerowych, to przecież możesz je błyskawicznie stracić, gdy wysiądzie dysk w Twoim laptopie. Specjaliści zalecają wprawdzie, by systematycznie podłączać komputer do zewnętrznego dysku i kopiować to, co najważniejsze, ale jeśli nie masz do tego głowy ani czasu, to możesz, tak jak ja, wykorzystać do backupu Dropbox. Na stronie www.dropbox.com zakładasz konto, pobierasz aplikację i instalujesz ją na komputerze. W pasku narzędzi pojawia się ikona Dropbox. Po jej kliknięciu masz ustawienia. Decydujesz, który folder synchronizować z chmurą, np. moje dokumenty, i od teraz dokumenty, na których pracujesz, są w chmurze. Dodatkowe pliki wrzucasz do chmury, przeciągając je do folderu Dropboxa w menadżerze plików albo bezpośrednio do przeglądarki internetowej, a Pliki możesz też udostępniać innym osobom. Wersja darmowa Dropboxa daje Ci kilka gigabajtów w chmurze, a komercyjna, z której ja korzystam, to 1 terabajt za około 45 zł miesięcznie. Teraz już wiesz co i jak z Dropboxem. Jeśli to rozwiązanie dla Ciebie, to wejdź na www.dropbox.com i korzystaj.